Hi, this is Betsy from Living in Panama. My husband Ren, I, and our younger daughter Blaise decided to go down to the water and meet the fishing boats coming in and buy some fish. We had a lot of fun doing this and we hope you enjoy watching. If you have any questions about Puerto Muelles or Living in Panama, please give us a shout at livinginpanama.com. Enjoy. Oh, wow. Let's get a fish. You gonna ask? ahorita. Allá de ella ya no compra. ¿Ella compra ya o no? Uh. No, ya de ya no compra, allá arriba, la otra, la entrada. Este, Pacoba. Pacoba. ¿Y este? Este, Zabalo Agrio. Zabalo Agrio. Agrio, agrio. Zabalo entonces. ¿Tiene otro agrio? Um, ¿Y eso sale en cuánto hoy en día? Dos. Dos la libra. ¿Es el más grande que hay hoy? Sí. Uh, Betsy, do you want to buy something? Yeah. So let's, ha let's have Blaze look at it. She wants to check out mobile. A veces ciertos algunos días, ciertos días. Yeah. Pero está feliz con la cosecha o más o menos con la pesca? Feliz, gracias a Dios feliz. ¿Cuánto pesa este? 250, 200 libras. Por ahí. Ajá. Puede, ahorita allá arriba. Okay, no, no. hold it for us. Okay. Hey, um, ¿usted puede um, conservar uh, cinco islas sí. de Sí, Okay, de okay. los más grandes que hay. Para usted, ok. vuelvo una hora. Okay. van a estar en proceso, ¿verdad? Ahí la, van, a, van a limpiarlos, van a, van a filetear ya también un par de horas. The Water there is clear, it's singing out to me. I hear it. getting